Привет, солнышки! Меня зовут Влада, и я слушала саблюминалы Наталью 10 дней, вот эти. И у меня есть, что вам рассказать. Начну с того, что первые несколько дней у меня не было никакого желания делать хоть что-то. Я ела как свинка, потому что... Да, на протяжении всего эксперимента я ела как свинка, потому что у меня был период стресса, и даже после того, как я вернулась в привычную спокойную колею, начались новогодние праздники, и все. В результате я Просто верила в чудо, в сублиминал, в свое подсознание и не ограничивала себя вообще никак. Я ела чипсы, я ела шоколадки, я делала это регулярно, на третий день произошло чудо, и у меня появилась мотивация пойти тренироваться. Предлагаю посмотреть видео с этого дня. У меня неожиданно возникло огромное желание заняться тренировкой Хлои В результате я сделала два видео, и мне было не очень сложно, потому что я, конечно, сейчас красная, но мне было не сложно, потому что я сделала два видео практически без перерывов, и я такая вау, что-то такое, господи. Сейчас я продолжаю тренироваться, у меня есть сила, у меня есть энергия, у меня есть желание. Я всегда считаю, что сублиминал — это инструмент, и если вам помогло, что если вы захотели идти тренироваться, это круто. Просто говорю по себе, что я начала тренироваться после прослушивания сублиминала. Все только в ваших руках. После начала тренировки я продолжала кушать как свинка. Уже последующие дни я начала ощущать, что, подходя к зеркалу, я чувствую, что я люблю отражение в этом зеркале. Чтобы вы понимали, такого не происходило уже долгого времени. Я долгое время не могу посмотреть в зеркало и сказать, что я, что я люблю себя. Это было большим шагом, потому что я наконец-то посмотрела себя в зеркало в один миг, и подумала, слушай, да тебе больше не надо ничего в себе менять. Ты уже выглядишь прекрасно. Я сказала то, что не могла себе сказать долгие годы. Больше пяти лет. То есть если в детстве я просто не задумывалась об этом, то уже более в подростковом, в 14 лет, мне сейчас 20, то есть где-то 6-5 лет я не могла сказать себе, что я люблю мое тело. Мне кажется, это большой шаг для меня, потому что с любви к своему телу начинается преображение, начинается трансформация, и это просто был скачок вверх еще один небольшой критерий того, что могло измениться, это сантиметры. Изначально у меня была фигура 70-69 сантиметров, и по результату у меня получилось, что я недавно мерю в конце эксперимента свою талию, и у меня выходит в 68-67 сантиметров. Ну, грубо говоря, плюс-минус 2 сантиметра ушло. И это просто фантастика для меня, потому что если все это произошло из-за тренировок Хлои то попа, скорее всего, уменьшится тоже должна, потому что это как бы кардио, ну. Но нет, она осталась 94 сантиметра, как это было изначально. Ну, песня же. Ну вот песня. Я просто в восторге. Мне очень придало это сил и энергии. Я не могу ничего сказать по поводу визуальных изменений, потому что мы все разные. В зависимости от месячных, от того, что вы покушали, быть может, слишком много, или от времени суток зависит размер вашего живота. Он не должен быть постоянно плоским. Ни в коем случае не переживайте по этому поводу. Быть может, вот эти вот э, фотографии помогут понять вам, какой у меня был результат. Я не уверена, потому что Стоит учитывать, что при разном освещении мы можем увидеть разные результаты. Ну а на этом все, мои солнышки. Я благодарю за то, что вы посмотрели это видео. Я надеюсь, вы получили хоть каплю мотивации и понимаете, что все обязательно будет хорошо, и вы сможете достигнуть тех результатов, которые вы хотите. Я вас всех люблю, всех обнимаю и всем пока!